Hello，大家好，我是金玲老师。每年的三月份啊，台湾都会有一个很大型的活动，也就是我们天上圣母妈祖娘娘的绕境活动。因为农历的三月二十三日呢，是我们天上圣母的千秋，全台湾基本上可以说是全民一起封妈祖了。很多人每天都会看着网络上的直播啊，还有相关的新闻，可是可能他们对于妈祖娘娘的认识呢，很片面。 因此，今天呢，金英老师会透过 Q and A 的方式，来帮助大家对妈祖有多一层的认识。也希望呢，在节目开始之前，大家可以先帮老师在下方按个订阅。针对本次的影片，给老师一个 Like，让老师有更多的动力持续更新新的影片哦。好，我们慈悲的天上圣母啊，在台湾其实它是有很多很多的圣号的。 包含了大妈、二妈、三妈、美洲妈、银通妈、黑面妈、金面妈、六皇妈等等这么多的圣号，这些不同的圣号到底有什么差别呢？而妈祖这位尊神在历史上是不是真的有其人呢？今天就让我来带领大家一起了解我们慈悲的天上圣母妈祖娘娘真实的历史典故。 妈祖娘娘啊，根据考证啊，在历史上是真的有其人的。她出生于我们宋太祖建隆元年，也就是西元的九百六十年。父亲呢是叫林愿之，本来他是属于地方的督巡官，因为他太厌恶这个商场上的这个恶斗了，所以他就申请要退休回家。那我们妈祖的妈妈呢？哈，王氏。 也就是我们这个开明圣王，现在我们民间供奉这个白马尊王，王献之的第五代孙女，所以就广义来看啊，我们妈祖娘娘也算是个小公主啦。啊，妈祖呢，根据我们这个历史的记载呢，她是出生在我们现今的福州，呃，应该说福建的这个湄洲岛的东螺村。啊，妈祖本姓是林。 根据记载呢，林氏出生后很少啼哭，所以呢取名为默，小名就是默娘，故人称她为林默娘，后人也认定妈祖的姓氏是林默娘。可是事实上啊，妈祖的本名是林默。根据我们这个史料的记载啊，妈祖她在世的时候。 专指是女巫。自幼呢，她就有特殊的能力，能够听得懂神语，能通卜算，在地方上呢，体受相亲的一个敬重。那我们妈祖其实她终身是未婚的。那妈祖娘娘呢，是在二十八岁的某一日，父兄出海的时候，她在家中突然就飞身出门往海边奔去，自此之后就不知所终。 一直到了他的父兄回到家了，就说他们呢，原本呢，父子俩呢，在海面上遇到了暴风雨，本来心里想说完蛋了，我们就要葬身在这个海里了，结果突然呢，海面上平静下来，他们的船只呢，好像受到了牵引，安稳的回到了港口岸上，但是林默娘再也没有回来了。 数日之后呢，就有渔民发现了我们妈祖娘娘的遗体，也就是漂流到了我们现今呢妈祖的南竿岛。渔民把这遗体打捞上岸之后，就将这圣体呢就近安葬在我们目前妈祖的南竿，用石棺安葬，也是目前这个妈祖的天后宫这个位置。而这一处呢，后来呢也改称为妈祖港，现在我们称它为马港。 其实呢，妈祖呢跟我们这个福建的距离是相当的近的。好，天气好的时候呢，甚至可以从妈祖的岸边呢看到福建。福建，所以说妈祖娘娘的圣体呢，顺着海波浪呢飘到了这个海，妈祖呢其实是还蛮正常的。好，可能是上天的垂恩，又或者是妈祖娘娘她的福缘所致。 所以呢，刚好这个林默娘她安葬她这个圣体的地方呢，是难得的一个龙脉宝地。最后呢，她就被升格为神啊，并且呢，她护佑了百姓哈，屡屡的度过了很多的海难，成为了呢万民呢敬仰一主的神明。从宋朝开始呢，妈祖的威名不但地方的百姓敬仰，包含了皇帝呢。 也受到了感召，不论是宋、元、明、清，好历代的皇帝都册封他。好，他的谥号呢，从顺治一路封到了护国明轴天妃，好到清朝呢，由康熙皇帝呢奉上了尊号，护国庇民妙龄照应仁慈天后。自此呢，妈祖呢就被称为天后妈祖，在我们台湾地区啊。 天后妈祖已经不仅仅是保佑我们渔民出海平安的神明，她更是保境护民的伟大神尊。每年各地的这个妈祖出巡呢，都会创造无数的神迹。那说到各处呢，这个天后妈祖呢，大家一定有听过，台湾有所谓的大妈、二妈、三妈、六房妈，以及梅州妈、银同妈。 除了以上刚刚老师说的这些称号，还有各式各样的妈。但是因为时间的关系啊，老师呢来跟大家稍微说明一下比较常见的妈。所谓的大妈、二妈、三妈，其实是有很多很多说法的。每一个庙宇呢，他们都有他们自己的故事。 老师就取历史上有印证的缘由来跟大家大概说明一下。一般呢，大妈、二妈跟三妈呢，我们会以神像的面色来做分别。大妈面像金色，通常都是由政府赐封建立的庙宇，而且他们是有专门的官员呢，会来做这个祭奉，也就是称为官府妈。通常。 称为大妈，在台湾的这个士林区哦，士林夜市内有一个这个，呃，慈贤宫呢，哈，也就是台湾少数的金面妈祖。二妈呢，她的面色是粉色的。通常呢，地方的那个生那个士绅或者是商家所建立的庙宇，因为他们期待呢能够保佑地方的士子跟商人，所以呢，二妈也称为士子妈，现称二妈。 比如我们台北天后宫就称为就是二妈，三妈的面色是黑色的，好也称黑面妈，通常是地方百姓啊，比如说我们的农渔民他们所奉祭的，好希望能够呃保护我们这个地方的百姓。那比如说在嘉义的嗯本港天后宫就是黑面妈，好就是我们讲的三妈。 除了以上这三种妈呢，来自梅州的我们会称为梅州妈哦，来自那个同安县的我们会称为银同妈哦，来自那个泉州的我们称为林那个温陵妈哦，来自安溪的呢我们会称为那个清溪妈，那那个漳浦县的我们会称为乌石妈。现在台湾还有一个比较有名的，就是叫六房妈。 这个六房妈的说辞哈，在台湾其实还蛮多说法的，有台湾部分的那个庙宇呢，哈，他们会以那个鸡童呢服软说啦，我说六房妈其实不是那个呃妈祖林默娘啊，而是一个叫呃林金洲啦，或者是叫林美云呐，哈，那其实这些说法，有部分的民众他们是深信不疑的，不过这个说法没有任何根据。 也没有任何的史实或者是史科可以去做考证。那根据我们这个中华民国六房妈协会的说明啊，六房妈也一样是林默娘。林氏的祖先呢，好为那个九牧林氏第六房一脉，所以以他们的这个宗亲会来说呢，都会称呼妈祖为六房的姑婆高婆啦，哈。 后来呢，先民也会奉请呢，我们这个妈祖一起来抬开垦。众人得知到妈祖呢，好开祭，就会纷纷呢前来，这个就是做祭奉的动作。那后来因为有一些人他们不知道史实啊，就会胡乱编造哈，以耳传耳，就传出了变成哎林氏兄弟六人分别轮流呢祭奉，然后最后呃五谷轮祭。但是呢，经过了史实的考证。 六房妈还是林默娘，好。但还有大家呢会比较在乎的就是，今天啊，很多的庙都会为了谁是本尊，谁是分灵，吵得不可开支，甚至呢大打出手，有没有？新闻上甚至还会看到在打架。 有些人会认为呢，妈祖的香火辈分越高，越是灵验。但是辈分就是从其他地方的分灵来的本庙。那甚至有的人会认为说，我越靠近本庙，那我供奉的妈祖的能力就越强啦。真的是这样吗？啊，其实无论哪一种妈，它都是妈祖的本尊。那这个大小远近的辈分，真的没有太大的意义。 因为从来就没有任何的经典或者是典故说分灵就没有本尊有力量，一切都是我们人为了攀比，为了个人的身世做出来的这个辈分说。而我们祝生娘娘的慈悲，大家呢都是有目共睹的，因为她不但呢会保佑我们台闽各地的百姓，更不分宗教信仰，广泛的保佑全球各地的百姓，各种的神机呢。 都会表现在妈祖的慈悲跟看顾里，所以其实只要我们人心是向善的、行善的、与善的，那妈祖娘娘她一定会保佑我们的，对不对？好，所以是说哪一个比较灵验，其实不分你我的。以上就是老师为大家分享的关于妈祖的一些小简介。 我是金玲老师，我们下次再见。记得在下方帮老师按个订阅，谢谢大家的收看，拜拜。